Saitoni mwanzoni Kinza, Yasina anajitosa, Feito Tabdaba, Saitoni mwanzoni Kinza anamegea sasa, Juma Shaban weka cross anapiga ta ta ta ta chubwi fistroka ilala mayela na tetema mkwakwani ni ya kijani mkwakwani ni ya njano ni yeye bwana ni yeye mabibi na mabwana Dr. Ucho kunibembeleza, akaambia njoo. Jumaa Shaban free header akapiga na goti kabisa, kwamba thank you brother. Mbisa anataka kutegua mwili wake, anautafuta mpira kwa tochi, huo hapo mzee wa kutetema Ali Bugat Haji Sande Manara yupo katika kilele cha furaha. Fisto Kalala Mayele goli lake la sita na top, na top scorer sasa wa NBC Premier League.